もしもし捕まえて捕まえて捕まえてえこ捕まえて早くこ捕まえてよ 山かかしかまえてよ危ないな ほ捕まえて捕まえてこうしてやろうかベリーグッド 殺して殺して